كل سنة عيدك مبارك كل سنة وانت بخير يا ضو عيوني وحياتي يا نجومي ويا سماي كل سنة عيدك مبارك كل سنة وانت بخير يا ضو عيوني وحياتي يا نجومي ويا سماي شقد راح سوا حبيبي قرب لي راسك <laughs> وخذ هالبوسة هدية أوعدك قلبي يحبك سنة أكثر من سنة وانت غالي يا حياتي وانت عمري والمنى أوعدك قلبي يحبك سنة أكثر من سنة وانت غالي يا حياتي وانت عمري والمنى قرب عيونك